Sovint s'identifica prudència amb por. Cal que els hàbits saludables siguin també hàbits masculins i, evidentment, no s'hauria d'estigmatitzar les dones per conduir prudentment. Les dones ens hem de sentir orgulloses de saber que el nostre impacte millora la vida a les carreteres i que el nostre comportament és més eficient en la cura de tots. A fecha actual, la gran mayoría de fabricantes, no todos, no han trabajado en serio en diseños capaces de adaptarse a todos los públicos objetivos y más de 10 millones de mujeres es un público objetivo. Las donas son más usuarias del transporte público, porcentaje amb un porcentaje más elevado, y desplazamientos a peus. Son las grandes caminadoras de la ciudad. Creo que el error está en ver quién es mejor o quién es peor, sino la realidad es que nos tendríamos que adaptar a cuáles son los comportamientos adecuados para no sufrir un accidente. Punto. La conciencia lleva al compromiso, lleva a dar un paso adelante. Paso adelante que se dé con 6, 7 años y un paso que sea irreversible. para toda la vida. Les dades d'avui són absolutament evidents. Les dones condueixen bé, són prudents i tenen menys accidents. I això és una realitat que avui s'ha demostrat científicament, no és un congrés d'opinions, és un congrés científic, amb dades realment eh, evidents respecte a aquesta gran diferència pel que respecta a accidents, a sancions, en definitiva a seguretat viària, i que avui hem posat damunt de la taula per poder desmuntar aquests tabús i per poder adquirir aquest compromís. Parlar d'un país de qualitat és també parlar d'aquell país en el que doncs, la gent que circula pels carrers, per les vies públiques, per les urbanes, per les interurbanes, ho fa amb seguretat, que es pot desplaçar d'una manera sostenible i d'una manera segura. Això també és qualitat de vida.